Hat sie bestellt? Ja. Ach, gut, sehr gut. Ja, Schillerstraße 3, bitte. Schillerstraße, wie? Schillerstraße. Schillerstraße. Schillerstraße. Schillerstraße. Wieder dichter, ja. Schillerstraße. Gut, dein Deutsch ist gut. Deutsch? Deutsch? Ja. Deutsch in Deutschland? Kannst du mir helfen? Ich habe ähm, wichtige Dokumente, sehr wichtige, bitte Vorsicht. Das ist Jobcenter. Aha. Kannst du bitte ausfüllen, weil ich bin nicht Deutsche, ich äh, nicht wissen, aber du schreiben und dann ich, äh, okay. äh, korrigieren. Получай, мы сейчас закончим уже. Ага. Wie, wie viele Kinder haben Sie? Hä? Wie viele Kinder? Was? Kinder. Haben Sie Kinder? Was? Kinder. Hä? Haben Sie, haben Sie Kinder? Wie, Shit, wie viele Kinder haben Sie? Haben Sie Kinder? oder- Ja, schreib drei, ich weiß nicht. Ich verstehe nicht, was du sagst. Hier steht Familienstand. Ну, что ты Familienstand. Это не so laut. Ich, ich arbeite hier. Äh, welche Tätigkeit üben Sie aus? Warte, warte, warte. I- Ihre Tätigkeit. Ja, warte, warte mal. играл. Что у тебя? Welche Tätigkeit üben Sie aus? Warum kannst du nicht alleine? Warum? Du bist Deutscher, du bist hier geboren. Hier steht alles auf Deutsch. Warum musst du immer Ausländer fragen, was du machen musst und was nicht? Du bist Deutscher, du musst selber entscheiden, was du machen möchtest und was nicht. Ёб Когда вы уже научитесь нормально жить? Okay, ich bin äh, fertig. Hier sind wir. Ich glaube, das ist äh, ausgefüllt soweit. Oh, danke schön, danke schön. Oh, alles, alles richtig, ne? Danke schön. Ist wichtig, weil ich habe es alleine nicht gemacht. Danke schön, okay. danke schön. So, okay, das macht 1230 Euro. Ja. Was? Wir sind doch gar nicht gefahren. Nicht gefahren, aber wir we were verstoond. Meinerstunden kosten viel. Also wenn es 1200 dann gibt halt vier Stunden, dann ist das. Das gibt's doch nicht. Das doch? Das machen wir Anzeige, ja? Anzeige ist. Ihre Nummer schreibe ich auf. Хуёс! Ты чё, и время потерял, и не заплатил ни хрена!